buenas tardes o buenos días o buenas noches compañeros. Eh, un eh, caluroso saludo de aquí desde, Managua, Nicaragua Libre. Mi nombre es Jorge Capelán, trabajo para Radio La Primerísima de Managua y además colaboro con una serie de medios como la revista de análisis político Correo, la web Tortilla con Sal y el canal ruso Actualidad RT el compañero William Griffin me pidió que les diera mis puntos de vista eh, sobre el tema eh, de este panel. Antes que nada, quisiera hablar un poco sobre Radio La Primerísima, que es eh, una de las emisoras grandes que hay en este país. Es la única de una corporación de radiodifusoras del pueblo creada por el gobierno sandinista en la década de los 80 que aún permanece en manos de los trabajadores Radio La Primerísima es una emisora de orientación sandinista, aunque no está orgánicamente afiliada al partido. Esta independencia le ha permitido a lo largo de los años mantener un estrecho contacto con los sectores populares y sus organizaciones, así como eh, una gran credibilidad entre eh, amplios sectores del pueblo nicaragüense. La situación general de los medios en Nicaragua no difiere mucho de lo que puede encontrarse en cualquier país revolucionario o progresista de nuestra América, aunque tal vez por la misma debilidad de la oligarquía local, la correlación de fuerzas eh, no sea, en cierto sentido, eh, no sea, dicho, en cierto sentido más favorable que en otros países. En Nicaragua, los dos grandes eh, diarios que hay, los dos diarios de gran tirada, que son la prensa y el nuevo diario, así como la prensa escrita en general, son controladas eh, por sectores de una oligarquía muy vociferantes y agresivos, cuyo discurso los aliena cada vez más del resto de la población, eh, produciendo mensajes principalmente hacia el extranjero y en coordinación con las campañas eh, occidentales de desinformación contra Nicaragua. En general, el impacto de la prensa escrita eh, en Nicaragua es muy escaso debido al eh, subdesarrollo de la propia sociedad nicaragüense, en la que recién ahora se está logrando realfabetizar a toda la población. Eh, hubo, durante los 80, como ustedes saben, se alfabetizó a, cientos de miles de nicaragüenses, pero hubo un retroceso muy fuerte con la implantación del neoliberalismo. Eh, a partir de la derrota electoral de 1990. En terrenos como la radio, la televisión y la propia Internet, la correlación de fuerzas es mucho más pareja, eh, incluso en cierto aspecto hasta favorable a nosotros, eh, con varios medios sandinistas de considerable cobertura, así como una oferta informativa más plural. un importante logro de este último año ha sido la reapertura del canal estatal eh, que las administraciones neoliberales prácticamente habían hecho desaparecer. Eh, también en el terreno eh, de, la Internet y de las tecnologías de la información es, muy importante hacer énfasis en que la cantidad de usuarios de Internet se ha triplicado en, estos últimos años de gobierno sandinista y que los planes son que a fines del próximo periodo de gobierno sandinista esa misma cantidad se haya vuelto a triplicar, es decir, que haya un crecimiento exponencial del número de, nicaragüenses eh, conectados a Internet. Una iniciativa muy acertada y que es muy prometedora eh, pensando en el futuro es la creación de una red de comunicadores de la juventud sandinista en todo el país, que constantemente envía noticias acerca de los avances, los desarrollos y los logros que se han alcanzado en toda la geografía nacional. Eh, yo creo eh, y espero, y creo que no soy el único en hacerlo, que esos comunicadores voluntarios eh, que no son este, asalariados, eh, con el tiempo pasen a cumplir un papel mucho más integral en el terreno de la lucha ideológica en, Nicaragua. Eh, en este país hay que estar muy claro de que está teniendo lugar un cambio radical de la hegemonía a todos los niveles. Eh, es un cambio que se expresa en la contundente victoria de más de un 60% en las elecciones de noviembre del año pasado, y que nosotros esperamos que se reafirme en las próximas elecciones municipales en este país. Eh, para dar algunos ejemplos de, los cambios que están habiendo, de los cambios realmente cualitativos que están habiendo en nuestra sociedad, en los últimos años la organización del movimiento cooperativo ha sido explosiva, eh, con cooperativas no solamente de primer grado, sino de segundo, tercero y hasta cuarto grado, es decir, cooperativas de cooperativas de cooperativas de cooperativas. Eh, y esto en gran medida ¿no? es gracias a los programas sociales del ALBA, pero también a la manera como están concebidos esos eh, programas de manera que eh, el sector asociativo de la economía vaya teniendo un, impulso realmente importante. Aquí, por ejemplo, lo que es la producción de alimentos está en manos de las cooperativas, muchos sectores, el sector transporte está en manos de las cooperativas, y muchos otros eh, sectores estratégicos eh, y cada vez más importantes de la actividad del país se irán integrando en lo que es un diseño que eh, viene de las ideas del general Augusto César Sandino, este, de crear una gran federación de cooperativas en el país. Por otro lado, los sindicatos en Nicaragua han ganado en número de afiliados y en poder de negociación eh, con el Ministerio del Trabajo y con la patronal, al tiempo que hay nuevas leyes que garantizan la representación de las mujeres en al menos la mitad de los cargos en todos los ámbitos de la, vida nacional, no solamente los ministerios, sino también la Asamblea Nacional, eh, los municipios, etcétera, etcétera. Eh, el proceso que está teniendo lugar en, Nicaragua retoma lo que la Revolución Popular Sandinista en los años 80 dejó inconcluso, eh, lo dejó inconcluso por eh, la guerra eh, brutal de, los Estados Unidos y por también este, la, la, derrota electoral de 1990, como es conocido. este proceso parte de la destrucción del Estado somocista que tuvo lugar el 19 de julio de 1979 y que fue un cambio fundamental en la historia del país y se apoya eh, en unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional de raíces revolucionarias y antiimperialistas que en lo fundamental lograron sobrevivir a todos los intentos neoliberales y también imperialistas de los Estados Unidos por cooptarlas y corromperlas durante la larga noche de 17 años de dictadura neoliberal el horizonte de los cambios que están teniendo lugar en Nicaragua es todavía el mismo que está descrito en el programa histórico del Frente Sandinista, de avanzar hacia el socialismo dentro de un marco de economía mixta, de construcción de nación y de amplias libertades democráticas, pero con un rol protagónico y estratégico de parte de las grandes masas de los sectores populares. Eh, esta nueva etapa de la revolución sandinista tiene lugar en un contexto de reconstrucción eh, post-neoliberal, de crisis capitalista mundial y de surgimiento de un mundo multipolar. Además se da a partir del reconocimiento de ciertos rasgos muy profundos de la sociología nicaragüense, como por ejemplo el papel que juegan los valores religiosos para la construcción de la identidad eh, y en la existencia de relaciones muy arraigadas de cooperación entre la, gente, entre las familias, eh, a nivel del barrio, eh, de la comarca, etc. Y es de ahí que viene la definición actual de eh, Nicaragua como cristiana, socialista y solidaria. Nuestros medios sandinistas tienen todas las limitaciones que son producto de una sociedad que ha sido sumida en la ignorancia y en la miseria que es creada por el modelo neoliberal. Sin embargo, la batalla contra la influencia perniciosa de los medios oligárquicos eh, se ha estado dando de manera muy exitosa al